қазақта аманат деген асыл ұғым бар халқымның сенімі маған аманат осы аманатқа адал болу мен үшін қасиетті парыз ел үмітін ақтап қазақстанды өркендеген бақуатты мемлекетке айналдыру үшін қолымнан келгенің бәрін жасаймын сайлауға қатысқан барша жұртқа ризашылығымды білдіремін